Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Hii ni Stein TV na siku ya leo tuko maeneo ya Kawe hapa Dar Service Park. Tumekuja uh, kufanya mazungumzo na wafanyabiashara, wajasiriamali ambao wana ndoto kubwa sana. Lakini kubwa zaidi siku ya leo uh, kuna event ambayo imeandaliwa na watu hapa kwa ajili ya kuitambua thamani ya watu ambao wana tatizo la sickle cell. Na tuko na bidada hapa. Mimi naitwa Catherine Silvesa. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Umechangamka dira. <laughs> mm. Okay. Em tuambie hii nakufanya wewe unazunguka maeneo yapi na kwa wingi upi? Ah, kwa majina naitwa Shamira Sharifu. Okay. Mimi ninauguriwa na nti yangu ambaye ni anaskoseri. Kupitia hii Thamani Project imenifanya nitembee sehemu nyingi, nijikane na watu wengi. mm -hmm. Tunafanya hii thamani project kwa sababu ya kuwasaidia watu wenye ugonjwa wa sikoseli ambao watu ambao watu wanaumwa sana. Ehe. Kuna ma naniliu kuna matibabu yamekuja ambayo yanatumia gharama kubwa sana ambapo hakuna mtu ambaye anaweza kutoa ile hela kwa pamoja. Kwa hii Thamani Project natufanya tunauza hizi nguo. Hizi nguo hatujanunua sisi. Hizi nguo ni watu ambao wamejitolea kutoa hizi nguo hata wewe hapo unakuta labda kuna nguo zangu ambazo sizipendi zinaingirika, ndo hizi nguo. Hakuna nguo hapa ilionunuliwa hata moja, watu wanatoa afu sisi tunakuja kuuza. mm-hmm. Tukishauza tunapeleka Muhimbili School Center ambapo kuna boksi letu kama kibubu, tunaingiza hizi hela ambazo zikifikia kiwango ambacho tunakihitaji tunawasaidia wale watu ambao wanaumwa sikoseli ambao wanaumwa mara kwa mara mimi kama anti yangu mimi anti yangu mimi mara kwa mara na hata akija utamuona. Yaani huwezi kumzania kama na sickle cell. Ila kuna watu ambao wanaumwa mara kwa mara, yani mara kwa mara. Kwa hiyo akishapata hizo pesa wanakutibiwa kutibiwa, kubadilishiwa damu. nzira Sawa, labda ku, kuna namna umejifunza tangu uanze kutembea kwenye hizi sehemu, ni kitu gani ambacho umejifunza na unaendelea kujifunza kila ambapo unatembelea maeneo mbalimbali kuhusiana na hivi ambavyo mnavifanya? Ah, nilichojifunza kikubwa ni nilikuwa siwezi kufanya biashara ila kupitia Samani Project <laughs> nimekuwa mchangamfu eh, yani nimepata experience ya kufanya biashara. Kama leo nimekuja na maputo yangu hapa mhm. ila hiyo ya kwangu mimi mwenyewe maputo eh? yangu, nikasema nikutana na watoto kule, nitawafuriza na vijiti vyake nitaviweka hapo eh, nitauza hapo mm. Uwezi amini na enjoy nimefunga ofisi yangu wanzese Yaani tangu toke niambia leo shambela kuna thamani project. Si mzito, naambia 20. Na zangu Mwimbili pale tunakula school center, tunachukua bidhaa, tunakuja huku. Nakutana na marafiki, eh, hivyo yani. Tofauti tofauti. Sawa, na inakunufaisha kwa namna gani? Kama mtu ambaye unajifunza vitu vingi, unafanya pia, unabuni biashara nyingine kama hivyo, inakunufaisha vipi? Kinachonifaisha kitu kikubwa, napata wateja, niko Manzese na shona. Kwa vile nikifika unakuta hapa kama mtu anasema nataka nguo na bana hapa, naambia bwana, mimi fundi bwana, naambia eh, nguo mimi nikinua nguo kama ile nguo uliona, eh, nataka nguo itanifiti hapa, naambia inakufiti, chukua, mimi fundi Manzese. Kwa hiyo kupitia Samani Project yanifanya napata wateja sana wengi Manzese, nawaambia njoni ofisini kwangu Manzese, mimi na sijui na nini na nini. Kwa hiyo inaniingizia inaniingiza kipato kwa upande wangu. Sawa, na tofauti na kufanya hii uh, thamani uh, project unafanya biashara zako nyingine hapa, una Maputo, Manzese, una, una sehemu yako ya biashara. Kuna wakina mama kama wewe, kuna wakina dada kama wewe ambao hawafanyi shughuli yoyote, ukiangalia ni mzima, hana kasoro yoyote, lakini unaona kabisa mtu yupo kumekucha, yupo. Unamshauri nini? Je, hii kufanya wewe uingie kwenye hii thamani project, pia una la kumfundisha labda wachangamke, biashara zipo. Mimi cha kwanza nimeanzia na maputo Koko Bichi. Haya maputo yangu haya naapulizaga na yauza, inategemea. Kuna watu wengine nauzaga mia tano, kuna wengine buku. Kama sasa pale ofisini kwangu haya nauza mia tano, ila Koko Bichi nauza elfu moja kama mimi nasiti pale nje baka buku jeo, lakini mimi nasiti ukiingia Maputo ndani elfu mbili. Kwa hiyo usijiboteke, kazi zipo. Kama ya Maputo mimi nimenua box elfu kumi na nane tu zinakaa mia kwa buku buku napata shilingi ngapi? inarudi <laughs> inarudi kwa ndo hivyo, sijibwetege, kazi zipo yani. Eh, hatuwezi kusema tunaanza na mtaji mdogo sijui nini na nini na nini, ila kazi zipo. Mimi maputo haya hapa elfu kumi na nane tu kari yako. Eh, inarudisha mm. kama binti unatamani kuona labda siku moja una biashara zaidi ya ngapi? Kwa sababu tayari hapo unazo mbili, ushaniambia <laughs> labda matarajio matarajio yako ni kuona una, una biashara unamiliki biashara kama ngapi? Hata kama ufanyi wewe, basi kuna watu wengine watakuwa wanafanya. Matarajio yako ni kuona kwamba unamiliki biashara ngapi? Ah, mimi natamani natamani biashara nyingi <laughs> natamani biashara nyingi, napenda kila aina ya biashara, yaani napenda kama vile vishoti napika. Unapika wewe? Vishoti vile tunavipika vile Mm pilipili yani natamani biashara nyingi, yani napenda, yani na enjoy, yani kama hivi Samani Project anti yangu anapenda, tutasikia msipoingiza leo volunteer tutalipa, naambiani na enjoy, yani napenda. Kama mara mwisho tulifanya yani napenda, yani na enjoy kama hivi, na enjoy sana yani na enjoy, siwezi kukwambia navyojisikia, napenda. Umesema unaitwa nani? Naitwa Shamira Sharifu. Shamira Sharifu, bwana tunataka ah, kupiga oh. story. Ah, kunitafuta kwenye akaunti yangu ya kushona naitwa na mikoa kutua Instagram. Na mikoa kutua. Haya, sasa mtu ambaye anatamani, mimi nimependa hizi ni night dress eh, pajama nimenunua pia nikatamani moja pale, lakini nimenunuliwa na mtu mwingine nilipagawa na rangi. Kuna mtu anatamani labda kukuungisha, anakupataje? Mhm. Mm kama nilivyokuambia insta yangu gram na mikoa kutua ah, hizi naziposti nguo zangu nazoshona naziposti au ofisini kwangu manzese pale manzese baresa au unaweza kushuka argentina ukifika tu pale kunaelekezeka utasema tu nataka niende mtaa kwa sisi kwa sisi ofisi yangu inaangaliana na roji ambayo inaitwa mumbai roji mm-hmm. umesema unaitwa nani Shamira Sharifu. Umetoka kuzungumza na Shamira Sharifu, amezungumza vitu vingi sana uh, kuhusiana na Thamani Project, lakini pia ameongelea biashara ana biashara zake ambazo anafanya zinamnufaisha vipi, amejifunza nini. Natumaini pia utakuwa umemsikia kile ambacho amejifunza. Tujichanganye, tupende kujichanganya. Wadada, uh, wadada tunakaa sana nyumbani, wakina mama tunakaa mno nyumbani, tujichanganye. Vitu ni vingi sana, unaweza ukajifunza na ukafanya pia. Mimi naitwa Keti, hii ni Stein TV.